Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. 今友達とパスタを食べてますこんにちはこんにちは 彼女は私と、えー、中学2年ぐらい siamo stati insieme due anni giusto? in alle medie 2年間ぐらい一緒にクラスメイトだったんですよで彼は私のもともとファンです私はフランシスコです <gasps> すごいブラボブラボ <laughs> ブラボで今インペリアの有名なのパスタペスカトーレのパスタを食べてますこんな感じのです c'è mm. che buona che buona che buona è messa oh. una buonissima su come adesso vedi come cambio tono da italiano mm. giabbo e gli apparì una, ma posta questa la, fate, la fanno loro sì. non so 生パスタとトマトソースとごっついも覚えてないんですけどもうでした絶対私はねその中学校ぐらいに一難がすごくあってその1年生の時にだから学校何回も変えたんですけど彼女はねいろんなことを教えてくれてますじゃあ come lo io da a d o l e s c

ci picchiavamo sempre, lei era appassionata di arti marziali e ci teneva tanto a dimostrarlo. Che facevi karate tipo? Sì, facevo kickboxing. Ok, ciao! ciao Raga, su Goya mostro adesso. 本にもこんな感じで作ればいいのにあんまり見ないからすごい美味しいですイタリア人はよくパン粉食べるよね Smante il, il polpo i 楽学校そういろんな日本人ここに来てあこれは音楽学校かええ今からホテルでこれからオフ会です ど私の曲も流れてます。の漫画屋さんを紹介したいと思いますがいっ 恥ずかしいよちょっと待ってちょっと待ってああベノラデモビスクエストマスタバクエストノーすごいなるほどねあそうねアリスのコスプレやってたからねえー、嬉しいなそれあわ本当だ 皆さんこんにちはゆりこたえがです今アックイテルメにいます私の実家の近くの温泉村有名なのあの温泉村の町町ですであの今日はちょっと残念なんですけど天気がねちょっと悪い悪いんですが、まあ、有名な温泉に行きたいと思いますでは私と町を歩いてみましょううわやべえやべえやべええ何これ いすごいすごいなちすごいタイミングわおお金持ちだね皆さん彼女いますか <laughs> 冗談ちょちょっと言ってるね年は私も見たことないイタリアずっと住んでたんですけどそんなにフェラーリが見たことないな 秋グルメはね中産の卵マけど、やつはこちらですこんな感じの温泉村日本と全然違うね えあったかいかなあ冷たい <laughs> 冷たいなこれあ q u e レ t a è fredda n o なんかあったかいやつもあるなんですけどこれかどうかわかんないな私もアクイテルメで初めてです 近くにオフ会をやって100人ぐらいがいました来てくれたんですであのー、まあ握手会ではな、まあ、サイン会って言えばいいんですよねしかし初めて触ってなかったんですよね人が全然吐くもできなかったしなんかすごい変な感じはしてた日本人と慣れてるんですけど、まあ、触れないのは当たり前ですけどやっぱりイタリア人とねハグしないともう死んじゃうよって感じはしてた あのすごい結構楽しかったしこんなにね来てくれる方がと思わなかった雨雨雨が降って始めた雨やだ雨雨雨やだな雨だないや結構濡れてるちょっと待ってめっちゃ濡れてるやん雨が降ってるのイタリアの街あこいの商店街です るあそちらにフェラリのイベントあるんですよねこれはアクイテルメピエモンテの一番の、えー、有名な温泉村ですでたまたま今日はフェラリのコレクションのイベントをやってるみたいですそちらは温泉多分見えると思うんですけどすっごい熱い水が出てます見てくださいでもやばいぐらい触れない よ75度ぐらいあったすごいこちらの感じです本当指が触りたいぐらいんですけど <laughs> すっごい暑そうですあ匂いが匂いが完全に飯坂温泉と しいすごい全く分かんないんですけどすごい美味しくてデリカシーちょっとソフトな感じのワインですアプのスペシャリティカポネットですカポネットはえっ、ー、とななんて言うんだっけねもううこれは野菜野菜の中でソーセージが入ってますね これはホイルと食べてみます、うん、うん、やっぱりイタリアのソーセージと 日本のソーセージは全然違うんですよね超柔らかくてちゃんとしっかりの野菜の味と肉の味してますこれはあなんかダックダックって何でしたっけあんなに日本語忘れてるんですけどダック まあ楽でいいや楽あんまり日本食べないよなうん、うんまあ、ボーン。ボーン。美味しい。 好きです。ん